Mi smo homepage, odgovaramo na Ice Bucket Challenge, podizanje svesti o Gergovoj bolesti, donirat ćemo u fond za redke bolesti Srbiji i koristimo priliku da prozovemo naše prijatelje iz medija portala, marketing mreža, marketing itd. i netokracija. Drugari, imate 24 sata da odgovorite na, na challenge. Ajmo, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. 食過你啦！